नमस्कार आप देख रहे हैं घमासान डॉट कॉम मैं हूँ आपके साथ दीक्षा भारतीय चौदह साल का बच्चा सांपों का दोस्त कैसे बना पकड़ चुका है अब तक 500 जहरीले सांप सांपों से खेलने वाले 14 साल के बच्चे की अनोखी कहानी आज तक नहीं सुनी होगी आपने ऐसी कहानी इस कहानी का नायक है 14 साल का समर जो कि अब तक 500 से बार जहरीले सांपों को पकड़ चुका है आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि कितना छोटा बच्चा बड़े बड़े जहरीले सांपों को कैसे पकड़ रहा है उनके साथ कैसे खेल रहा है और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत सरकार ने उसे राष्ट्रपति जीवन रक्षा पदक से भी सम्मानित किया है तो आइए जानते हैं समर की पूरी कहानी समर सांपों से बहुत प्यार करता है किसी भी रिहायशी इलाके में सांप निकलता है तो समर तुरंत वहाँ पहुँच जाता है वो सांप को मारने नहीं देता बल्कि खुद पकड़ लेता है छोटी सी उम्र में जब लोग उसे सांप पकड़ते और गले में लटका कर चलते देखते हैं तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं समर पिछले पाँच सालों से सांप पकड़ने का काम कर रहा है समर के पिता गणेश मालवीय सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं और वे भी सांप पकड़ने में माहिर हैं अब तक दस हज़ार से भी ज़्यादा सांप पकड़ चुके हैं समर का कहना है कि वो अपने पिताजी को देखकर एक कौशल सीखा है समर जब भी सांप पकड़ने जाता है तो उसके पिता भी साथ जाते हैं अगर समर को कोई मुश्किल होती है तो उसके पिता उसकी मदद करते हैं समर सांप पकड़ने में ही नहीं बल्कि पढ़ाई में भी अव्वल है उसके दोस्त भी सांपों से उसकी दोस्ती पर आश्चर्य करते हैं एक बार स्कूल के मैदान में सांप आ गया जहाँ सारे बच्चे उसे देखकर भाग गए वहीं समर ने आसानी से सांप को पकड़ लिया समर को पिपलोदा नगर की आंगनवाड़ी केंद्र छात्रावास एवं पुलिस निरीक्षक निवास में दहशत फैलाने वाले खतरनाक सांपों को पकड़ने और उससे 40 परिवारों की रक्षा करने के लिए भारत सरकार ने वीरता पदक से सम्मानित किया है समर का कहना है कि मैंने ये कौशल अपने पापा से सीखा है जब वो सांप पकड़ने जाते थे तो मैं भी साथ जाता था इससे सांप के प्रति मेरा डर खत्म हो गया फिर आंगनबाड़ी में मैंने सांप पकड़ा तो लोगों को विश्वास हो गया मैं अब तक बहुत सांप पकड़ चुका हूँ वो कहता है कि सांप को मारना नहीं चाहिए मैं उसे पकड़कर जंगल में छोड़ आता हूँ सांप किसानों का मित्र है फसलों को नुकसान पहुँचाने वाले चूहे व अन्य जानवरों को सांप खा जाता है समर के पिता का कहना है कि समर ने ये काम कुदरती रूप से सीखा है मैं खुद सांप पकड़ता हूँ और सांप को लेकर घर आता था तो वो भी देखता था कोई घायल सांप होता है तो उसका उपचार भी करता हूँ इस काम में समर भी सहयोग करता था इससे उसकी रुचि बढ़ी और वो सांपों से दोस्ती कर बैठा समर मेरा इकलौता लड़का है मैं उसे इस तरफ नहीं लाना चाहता था उसे राष्ट्रपति वीरता पदक मिलने से बड़ी खुशी हुई समर ने अभी तक इतनी छोटी उम्र में 500 से ज़्यादा सांप पकड़े हैं मैं खुद 10,000 से अधिक सांप पकड़ चुका हूँ समर बड़ा होकर सेना में जाना चाहता है ये सब कुदरती हुआ सर कारण क्या है कि जैसे अब इसकी उम्र बहुत अभी भी छोटी है लेकिन जब क्या है मैं थोड़ा सा ये सांपों को बचाने का मेरा एक संरक्षण का एक मिशन टाइप है मैं बचाता हूँ सांपों को मतलब सांपों को भी बचाना और इंसानों को भी बचाना तो इस बीच में कहीं ना कहीं ये बीच में जुड़ चुका है मैं घर लाता हूँ अगर कोई सांप को मार देता है तो डंडा मार देता है घायल हो जाता है तो उसका इलाज करता हूँ तो ये धीरे धीरे उसमें भी सहयोग करने लगा तो इसका डर भी निकल गया और ये मेरा एक सहभागी हो गया है अभी तक इसने कितने सांप पकड़ लिए और सबसे कठिन सांप कौन सा पकड़ा होगा इसने मतलब अब काउंटिंग तो मैंने इसके लिए नहीं करी है बाकी फिर भी कुछ भी 500 से ऊपर तक तो, हो ही गए हैं काफ़ी क्योंकि मेरी खुद की काउंटेड दस हज़ार के ऊपर हो गई है तो ज़्यादा ही है मामला लेकिन इसके लिए कोई गणित अपना लगा ही नहीं है पर इसका ये रहा है कि सहयोगात्मक रूप से भी इसने 400-500 तो करे हैं रेस्क्यू और ख़तरनाक जो सांप है वो इस क्षेत्र में है ब्लैक इंडियन कोबरा वो सांप बहुत खतरनाक है और इसने सेफ करा है ये बच्चा छोटा है अभी इस फील्ड में आ गया है जी तो ऐसा लगता कभी कोई घटना दुर्घटना हो जाए आ, मैं भी खुद इसको फील्ड में नहीं ला रहा हूँ मैं मेरा तो ये है कि ठीक है अभी मैं सक्रिय हूँ इस मामले में और जितना मेरे से बन पा रहा है इतना कर रहा हूँ तो वहाँ तक तो है ये लेकिन अब मेरा भी इकलौता लड़का ही है तो मैं भी नहीं चाहूँगा कि इस सेवा में कहीं कुछ गड़बड़ हो तो मेरा तो ये कहना है कि जब तक अच्छा हो सके करो बाकी तो ऊपर के वाले के हाथ में है क्या हो सकता देखो बच्चे को अभी वीरता पदक भी मिला है जी आ, क्या उद्देश्य लेके चला जीवन के इसके लिए आपने वीरता पदक जो मिला है उसके लिए हमको बहुत खुशी हुई और क्षेत्रवासियों को बहुत खुशी हमारे परिवार में भी इस बात की खुशी रही है और ये जो पदक मिला है वो इसको इसकी बहादुरी के लिए मिला है इसने यहाँ पे आंगनवाड़ी केंद्र में जो इसने समझदारी दिखाई थी उस हिसाब से तो इसमें यह है कि पुरस्कार तो ठीक है मिला है लेकिन मैं इस खतरनाक फील्ड में इसको डालना नहीं चाहता हूँ इसका इसका विचार है कि मैं आगे जाके मिलिट्री अटेंड करूँ मैं जब छोटा था तो पापा लाते थे सांप पकड़ के तो मेरे को खिला मतलब मैं मैं मैं उनको पकड़ता था तो शुरू से मेरा डर निकल गया और मैं मतलब आंगन खेल रहा था बाहर तो आंगनवाड़ी में अचानक हलचल मची और वो सब बोल रहे थे सांप सांप सांप तो मैंने देखा वो झाड़ी के पीछे से सांप अंदर घुसा था तो मैं अंदर गया और वो किचन के किचन किचन में जो अलमारी पड़ी थी उसके नीचे सांप घुसा हुआ था तो मैंने देखा ब्लैक इंडियन कोबरा जिसको मैंने पास में चिमटा पड़ा था उससे चिपटे से पकड़कर उसको बाहर निकाला और उसको सुरक्षित जंगल में छोड़ा जिससे उन बच्चों की भी जान बची और सांप की भी जान बची अच्छा अभी तक कितने सांप पकड़ चुके होंगे आप सांप तो मैंने बहुत सारे पकड़े पर गिनती नहीं करी कि कितने पकड़े सांप अच्छा अच्छा सांप कैसे पकड़ते हो आप क्या करते हो इसके लिए तकनीक क्या अपनाते हो मतलब मैं पापा ने बता रखा कि झेर वाला अलग रहता है और बिना झेर वाला अलग रहता है जैसे अगर बिना झेर वाला रहता है तो उसको पकड़ सकते हैं अलग तरीके से और झेर वाले को सब अलग अलग तरीके से इसके लिए क्या तकनीक कैसे रखते हो मतलब क्या पहले कोई स्टिक लेते हो या उसकी पूछ पकड़ते हो कैसे पकड़ते हो आ, अगर काम पे भी सांप घुसता है तो पास में डंडा या लकड़ी जो भी हो तो उससे मैं उस सांप को नुकसान नहीं हो ऐसे उसको पकड़ पकड़ता हूँ पूछ से और उसको बाहर निकाल के छोड़ देता हूँ आपको डर नहीं लगता है इतने खतरनाक सांप पकड़ लेते हैं नहीं अच्छा किससे सीखा ये सब हाँ ये सब तो मेरे पापा ने सिखाया था मेरे को पापा क्या करते हैं पापा टीचर है गवर्नमेंट स्कूल अच्छा अच्छा एक चीज तो क्या उद्देश्य क्या आपको सांप का सांप से दोस्ती हो गई